जिला साहेबगंज प्रखंड मंडल पंचायत सिमड़ा के बसकोला गांव में 2009 को उप स्वास्थ्य केंद्र बनी है बनने के छः साल होने के बावजूद अभी तक बंद पड़ी है मैं और मेरे समुदाय के लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र में जो सुविधा दिया जाता है वह सुविधा इस स्वास्थ्य केंद्र में भी दिया जाए बीमारी नंदू अजक वाले में जाए के ने gandia menjeki na perata tunda yang udah tunda lara nih dindera kuda nara atula nih na ke na atula se kare bana tuh kayak ante bana tuh kok wajib itik bersing ya dani antu teh min lani kenja walar leh dindera kuda nara kok wajib kade imponen terkido ya, nih hati nakun terkian teh nandu gote her a kali na kaito be hid nya ha indra gude pas no yen no banaria a no yen hi banaria falare ni ante jawale kajak jakman rok toik tinggi mi kada toikim das ganta me nian nya kada tekna e aspatale doki vanatarko jindruya mandru homala ad malerobar tikere rolar ante ido okdokte gandaleria a je alendru erger ke ki igandaleria bekar dadle haria e kukunu ntri pula ntri aveno ekdoma getchite ki mandro mandroke ki meduko rida nyagare nunjur nunjur he ki manno इन्नो अस्पताल होकर इंदुटी यहाँ पैदा माला मैंने इस समस्या पर वीडियो इसलिए बनाई हूँ क्योंकि मैं एक महिला हूँ महिला होने के नाते मुझे दर्द है क्योंकि बीमार से पीड़ित लोगों को एवं गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए गांव में स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद 20-30 किलोमीटर की दूरी स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ रहा है अतः वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मैं वी नंबर अपील करती हूँ कि जिला सिविल सर्जन बी मरंडी के मोबाइल नंबर नौ तीन तीन चार सात सात छः सात पाँच पाँच पर कॉल लगाकर दबाव डालें ताकि सरकार द्वारा जो सुविधा स्वास्थ्य केंद्र में दवाई बेड एवं उनके साथ अन्य चीज़ों का सुविधा दिया जाता है उनका उपलब्ध कराया जाए मैं ज्योति मल्तो जिला साहेबगंज झारखंड इंडिया अनहट से